ዛሬ እንግዲህ ይኸው እንደምትመለከቱት FSR ቁሟል። FSR አሁን እንግዲህ አሁን ጭነን ወደ መካነ ሰላም ልንሄድ ከታች ሶስት መደርደሪያ አለው። እንደዚህ በሁለት ይከፈታል። እዚህ ጋር ስትመጡ የለሀፍ የ comfort ማስቀመጫ አለው። እዚህ ጋር ልብስ መስቀያ ይደረጋል። ይሄ የመልክ መስታወት የቆምኩበት ይሄ መስታወት ተቆርጦለታል፣ ይገጠማል። የመልክ መስታወት በፀሐይ የሚሰራ ሶላር ለቤተሰቦቿ ቴሌቪዥን ያንቀሳቅሳል። እስከ 15 አምፖል ድረስ የማብራት አቅም አለው። ይሄ ባትሪ ነው። ልክ እንደ መኪና ባትሪ አይነት አለው ማለት ነው። አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ውድና የተከበራችሁ ካልድንድ መሪም ቻናል ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? እንዲሁም የአሚሮ ቻናል ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? እኛ በጣም ደህና ነን። ቪዲዮን ከመጀመራችሁ በፊት share፣ like፣ subscribe በማድረግ ጀምሩት። የደውል ምልክቷን መጫኗን አትርሱ። ሁሌም የምንለቃችሁ አዳዲስ ነገሮች ይደርሷችኋል እንቻላ እኛም ብላችሁ ስትመጡ ገራሚ ገራሚ የሆነ እቃ ይዘንላችሁ እንመጣለን። ዛሬ ደግሞ wow ገራሚ የሆነ ፈርኒቸር ብቻ ይዘንላችሁ መጥተናል። ይሄን ፈርኒቸር ወዴት ነው የት ነው የሚሄደው የሚለውን ነገርና የማን እንደሆነ በዝርዝር የምንነግራችሁ ነው የሚሆነው። ካሪ ሰላም የሆነ ይበላችሁና እቃው የማን እንደሆነ እነግራችኋለሁ። አብራችሁን ነው። አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ውድና የተከበራችሁ የካይዶ and መርየም ቻናል ቤተሰቦች እንላችሁልን። እኛ ደህና ነን አልሐምዱሊላህ። ዛሬ እንግዲህ በአዲስ ቪዲዮ መተናል ማለት ነው። ለቻናላችን አዲስ ከሆናችሁ like፣ subscribe፣ share በማድረግ የቻናላችን ቤተሰብ ይሁኑ ማለት ነው። ዛሬ እንግዲህ በውቢቷ መካነ ሰላም ከተማ አዲስ የሆነ በጣም ልዩ የሆኑ ፈርኒቸሮች ይዘን መጥተናል። እንግዲህ ከነዋጋቸው የምናሳያችሁ ይሆናል። ቪዲዮ like በማድረግ ኑ እሺ እንግዲህ ውድ የቻናላችን ቤተሰቦች እንደዚህ እንደምትመለከቱት እንግዲህ ሜትር ከ50 አልጋ ከነ ከነኮሙዲ ነው ባለአበባ አልጋ የሚባለውን ቁም ሳጥኑ መዋቢያው ይዘንላችሁ መተናል። አንደኛ በሆነ ፍራሽ extra bonded እና ሁለት ኮሙዲ ነው ከነ መሳቢያቸው ከነ ችቡዱ ከነ ብረቱ ይዘንላችሁ መተናል። ይሄም እንግዲህ የእህታችን ሰአዳ አንድ አልጋ አንድ ቁም ሳጥን አንድ TV stand አንድ ቦፌ ያላት እህታችንን ሰአዳ ያዘዘችው ከጓደኛዋ ጋር ነው። ጓደኛዋ ካሚላ ትባላለች። ካሚላና ሰአዳ ያዘዙት የመካነ ሰላም ልጆች ናቸው። ብዙ የመካነ ሰላም ልጆች ያላችሁ እኔ ጋር እቃ እያዘዛችሁ እንደየወረፋችሁ እናስተናግዳችሁ ነው የሚሆነው። ይሄን አልጋ ብዙዎቻችሁ ወስዳችሁታል እንደምትመለከቱት ውብና ማራኪ በሆነ እቃ ነው ከሚሴ በከፈትነው በራሳችን ፈርኒቸር በእጃችን እንዲሁም ቤታችን ውስጥ ግቢያችን ውስጥ ነው ያስመረት ነው ማለት ነው። በጣም የሚያምር አንደኛ በሆነ MDF ነው የተመረተው። ይሄ ማለት ስድስት ተከፋች ቁም ሳጥን ከታች ሶስት መደርደሪያ አለው። እንደዚህ በሁለት ይከፈታል። እዚህ ጋር ስትመጡ የለሀፍ የ comfort ማስቀመጫ አለው። እዚህ ጋር ልብስ መስቀያ ይደረጋል። ይሄ የመልክ መስታወት ይገጠማል። ከዚህ በታች ሶስት መሳቢያዎች አሉት ማለት ነው። ይሄኛውም እንደዚሁ ከታች ሶስት ከላይ የለሀፍና የከንፎርት አለው። ውስጡም ውጩም አሪፍ በሆነ እቃ ነው የተሰራው። ሁለት ነው፣ ሁለት አልጋ ነው እንዳልኳችሁ፣ ሁለት ቁም ሳጥን ነው። አሁን ደግሞ እንግዲህ ወደ መልበሻው ሂደን መልበሻውን ካሳየኋችሁ በኋላ ደግሞ ካሊ ሌላውን እቃ የሚያሳያችሁ ይሆናል ማለት ነው። አብራችሁ ሆኑ። እዚህ ጋር ደግሞ ስትመጡ እንግዲህ መዋቢያ ወይም ተስራ ወይም መልበሻ እንለዋለን በሀገራችን። እንደዚህ የቆምኩበት ይሄ መስታወት ተቆርጦለታል፣ ይገጠማል። የመልክ መስታወት ይሄም አንዴ ሳዳ አንዴ ካሚላ ነው። ሁለት ናቸው እንደምትመለከቱት። ከረር በራሳችሁ ምርጫ ነው። ቡኒ፣ ቀይ፣ ጥቁር በነጭ ሸኩሌት ከረር በፈለጋችሁት። ሰዓዳና ካሚላ ነጭ በጥቁር ነው የመረጡት። ያልጋቸው የመኝታ ቤታቸው ነጭ በጥቁር ነው። በጣም ያምራል። ውብና ማራኪ የሆነ አንደኛ በሆነ ኤምዲኤፍ ራሴ ዋስትና የምወስድበት በራሴ ፈርኒቸር ነው ያስመረጥኩት ማለት ነው። በጣም የሚያምር እቃ ነው እንደምትመለከቱት እንግዲህ ይሄንን ይመስላል የመኝታ ቤት እቃቸው። ወደ ሳሎን ሂደን ደግሞ ቦፌና TV stand የምናሳያችሁ ይሆናል። አዎ እንግዲህ መርየም እንዳሳየቻችሁ እቃዎቹ ይህን ይመስላሉ ማለት ነው። ዋጋው እንግዲህ እንደዚያውም በፊት ዋጋ የተሰሩ ናቸው። አሁን ጨምረዋል። ያው material ሲጨምርብን ያው አንጨምርም ማለት ነው። እንግዲህ ቁም ሳጥን ባለ ስድስት ተከፋች አሁን ላይ 30 ሺህ ብር ገብቷል ማለት ነው። የእነሱ እንግዲህ በ25 ሺህ ብር ጊዜ የተሰራ ነው ማለት ነው። እነዚህ ኮስሞዎች ደግሞ አሁን 12 ሺህ ብር ገብቷል። የእነሱ በ10 ሺህ ብር ነው የተሰራው። ያው እንግዲህ እንደምታውቁት material ይጨምራል። እኛ አልጨመርንም ማለት ነው። አልጋ እንግዲህ የእነሱ በፊት ነው በ22 ሺህ ብር ሂሳብ የተሰራ ነው። አሁን አልጋ 24 ሺህ ብር ገብቷል ማለት ነው። አሁን ያለው ዋጋ ወደዚህ ወደ እነዚህ ስንሄድ ደግሞ TV stand ኦች አሉ እዚህ ጋር ትንሽ እስከ 43 inch TV ድረስ ማስቀመጥ የሚችሉ በጣም ውብና የሚያምሩ TV stand ናቸው። እንደምታያቸው መሳቢያና በር አላቸው። ከታች እዚህ ጋር የቤት እቃዎች ያስቀምጣሉ፣ እዚህ ጋር ቲቪ ያስቀምጣሉ። አንዱ የእህታችን ካሜራ ነው። እህታችን ሰአዳ አንድ ቴሌቪዥን ደግሞ ከነ ሶላሩ በፀሐይ የሚሰራ ሶራል ለቤተሰቦቹ አዛለች 32 ቴሌቪዥን ይሄን እዚህ ጋር ያስቀመጥኩት እንድታዩት ነው። ይሄ 32 ኢንች ቴሌቪዥን ነው። 43 ኢንች ቴሌቪዥን ድረስ ይሰቅላል ማለት ነው። በዚህ ጋር መደርደር ያለው መስተዋት ይገጠምበታል። እዚህ ውስጥ አንዳንድ የሚያማምሩ የቦፌ እቃዎች መደርደር ትችላላችሁ። ከታች መሳቢያዎች አሉ። እንደዚህ ተከፋቾች እቃ ማኖሪያዎች አሉት። በጣም ትልቅ ውብ የሆነ TV stand ነው ማለት ነው። በመቀጠል አምስት ተከፋች ቦፌ አላቸው እያንዳንዱ እንደምትመለከቱት የቦፌና የቲቪ ስታንዳችን color በዚህ color ይሆንልን ብለው ነው። ከለሩ ጠባን በጣም ያምራል፣ ውብ ነው። ይሄ color ማለት እጅ የማያቆሽሸው ቆሻሻ የማይበግረው ነው። ምንጊዜም ሲወለወል የሚያምር color ነው። እኔ ራሱ ለብዙዎች የምመርጠው ይሄን color ነው፣ ከነጭ ይልቅ ማለት ነው። አምስት ተከፋች ተደራራቢ ያው control <clears throat> ቦፌ የሚባለው ነው። እዚህ ጋር ገና መደርደሪያዎች አሉ። የመስታወት አለ። እንደምትመለከቱት እንግዲህ የመካነ ሰላም ልጆች ናቸው ብያቸዋለሁ። አንዱ የሰዓዳ ነው፣ አንዱ የካሚላ ነው። እህታችን ሰዓዳ ደግሞ ይሄን በፀሐይ የሚሰራ ሶላር ለቤተሰቦቿ ቴሌቪዥን ያንቀሳቅሳል። እስከ 15 አምፖል ድረስ የማብራት አቅም አለው። ይሄ ባትሪ ነው፣ ልክ እንደ መኪና ባትሪ አይነት አለው ማለት ነው። ለቴሌቪዥን ለቤተሰቦቿ ያዘዘችው ነው። ቴሌቪዥኑ ከነ አክሰሰሪው ይሄ ከባትሪ ወደ ምጣዱ የሚያገናኘው ገመድ ነው። እነዚህ አምፖሎቹ ናቸው። ይሄ ደግሞ ዋናው ማብሪያ ማጥፊያው ነው። እዚህ ጋርም አለው። ይሄ ደግሞ 500 ሜትር 500 ሜትር 2.5 ገመድ ማለት ነው። የሶራሉ ውስጣ ውስጥ በየክላሱ ተቆራርጦ ተገጥሞ የሚያንቀሳቅሰው ማለት ነው። እህታችን ሰአዳ ነው። ይህንንም ለምትፈልጉ ያዘዛችሁም አላችሁ፣ ወደፊትም ለምታዙ እስክሪን ላይ ስልክ እናስቀምጥላችኋለን። እኛም ብላችሁ ስትመጡ ከፈርኒቸር እስከ ቤት አስቤዛ ድረስ ልዩ የሆነ ውብ የሆነ በጥሩ መስተንግዶ ጋር በአማና ማንም ሰው እቃ ሳይጎልበት አማናችንን እያደረስ ነው። ኢንሻአላህ ወደፊትም እድሜና ጤና ሰጥቶን እኔና ልጆች አማናችንን እየተቀበልን የምናደርስ አላህ ያድርገን። ብዙ የመካነ ሰላም ልጆች አሉ ገና አራት ሆኖ ደግሞ ያዘዙኛሉ ከዚህ ከረመዳን በኋላ ነው እነሱ ኢንሻአላህ መጅልስ የሚያዘዙ ልጆች አሉ። ሁሉንም እንደየወረፋችሁ የምናስተናግዳችሁ ነው የሚሆነው። ዛሬ ባመጣነው ቪዲዮ ደስታ ደስተኛ እንደሆናችሁ እንደ ተማረካችሁበት ምንም አንጠራጠርም ማለት ነው። እስቲ ቀሪውን እንግዲህ አንዳንድ ነገር ይላችሁና ካሊድ እንሰናበታችኋለን ማለት ነው። አሁን እንግዲህ ዛሬው እንዳለቻችሁ ይሄን ይመስላል ማለት ነው። ለዛሬ ያዝላችሁ ቪዲዮ እንግዲህ ማንኛችሁም ፈርኒቸር የሚሆን ማንኛውም የቤት እቃ ሁሉም ነገር ኤሌክትሮኒክስ ማዘዝ ለምትፈልጉ screen ላይ በምናስቀምጥላችሁ ስልክ እየደወላችሁ ማዘዝ ትችላላችሁ ማለት ነው። ጥራትና ታማኝነት ከፈለጉ እኛ ጋር መምጣት ይችላሉ ማለት ነው። እኛ ደግሞ በአማናችንን በትክክል እንደምናደርስ ቃል እንገባላችኋለን ማለት ነው። ለዛሬ በዚሁ ጨርሰናል። አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ውድ የቻናላችን ቤተሰቦች ከአንድ ወደ ሁለት ቻናል አልፈናል። ኢንሻአላህ እናንተም ከጎናችሁ ከጎናችን ስለሆናችሁ እዚህ ደረጃ ደርሰናል። በእኛም ልፋት ጥረት ሌሊት በጨለማ ቀን በፀሐይ በዝናብ በዳመና ሳንል በየሀገራችሁ ይሄን እቃችሁን እያስረከብንላችሁ ነው የምንገኘው። ዛሬ እንግዲህ ያው እንደምትመለከቱት FSR ቆሟል። ኤፍኤስአር እንግዲህ የመካነ ሰላም ልጅ ነው። ከዛው ነው የመጣው እቃውን ጭኖ ሊሄድ እቃውን እንግዲህ አሁን ጭነን ወደ መካነ ሰላም ልንሄድ ነው። ለዛሬ ይዘንላችሁ የመጣነው ቪዲዮ ይሄን ይመስላል። በቀጣይ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ ወሰላሙ አሌይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ።